Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний і змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровенніше. Та це було лише дитятко, і я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався, і зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. дитячого саду. Біля рейнджера був знайдений покруч завбільшки з дитину. Він також був доправлений до рейху. Гаразд, потім розберусь. А це і що? Підозра у генетичному каліцтві. У мене все в нормі. Дві руки, дві ноги, пальців скільки належить. Я нормальний. Нормальний! І взагалі я громадянин Ганці. Мовчати! Це ти на Ганзі громадянин! А тут ти підозрюваний мутації! І ми це зараз перевіримо. Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний. А якщо ні, ти недолюдок, виродок. Це свавілля! Та стій ти спокійно. Що там у тебе? Так, 318 міліметрів на 302. Дивимося в таблиці. Що ж, вітаю! Ти мутант! Ні, ні, благаю! у сміттєпровід. Питання просте. Яке завдання виконували в ботанічному саду? Спитаю своєї розвідки. Фашист добитий. Рахую до трьох. Один. Слава червоній лінії! Два. Хай живе товариш Москвин! Три. Я розповім, але не при сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються. Цього у другий блок. Як правило, Рейх не втручається до справ ордена. Але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого б усе це? Кажи, бо кулю отримаєш! Хапай офіцера! Ах ти! Ніж собі залиш. Я так розумію, з ордена, зі спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'ясно не цілують, але що нам, простим солдатам, до того? Так, зрозуміло. Дистанційний замок. Що самому звідси не вибратись. А разом можливість є. Так, а що вони там казали про сміттєпровід? Гаразд, вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. Паскудство! Рушаймо! О, знайомі трупи. Це не стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Ліфт поїде, подамося далі. Рушаймо! Оце так. Я, звісно, чув, що в них тут десь концтабір є, але щоб таких масштабів. Так. Аго, ходи за мною! Он там лаз! З того боку! Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо бога спусти. Рушаймо. Ти головне на світло не виходь. Темрява друг диверсанта. Так. Здається, проскочили. Ану, ану. Грати. Дідька лисого. Певно, мало каші їв. Так, тут не пройдемо. Гаразд. А далі куди? А що як. Е, Братико, ану ж бо підсади. Ну ж бо до гори. Так, тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Принися й тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! А так. О, як добре. Застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри! Дякую, пане офіцере, дякую. Стріляти неекономно. Фюрер вважає, що виродки не заслуговують ні на що, крім За мною! Зручно і видовищно. Ну, це єдине питання, в якому я не цілком погоджуюся з фюрером. Робимо так: ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн? Ну, мо, тільки не почни завчасно. Усе, до справи. То що ж робити? Будь ласка, будь ласка, я електрик. <laughs> Хто тут? Що це? От молодець. Навіть не гагнув Слухай, аго, чуєш мене? Там бачиш. Від сходу опускай. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Нічого в тебе, хлопче, не вийде. Тільки загрібайся Викрути лампочку! Стривайно. Нічого, здалося. За те, виродку, що ти наші Що? Тривога! Тривога! правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн? Ну, мо, тільки не почни завчасно. Усе, до справи. То що ж робити? Будь ласка, я електрик. Ось чудове рішення. Забити його лопатою. Економно. Що це? От молодець. Навіть не гадно. Слухай, аго, чуєш мене? Там важіль. Він сходи опускає. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Викрути лампочку! йде на той бік. Може, там вдасться піднятися. Зустрінемось на горі. Нехай таланить! Жерти. Дайте ж хоч щось пожерти. Ще тебе годував, тобі все одно стихати. Хоч грудів би, хоч пацюка сирого. Їсти. Он сусіда слухай. Це ти його відпустив. Ти що здурів? Та його ж обершафюрер наказав стратити. Це ж трибунал за співчуття виродка. Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість цієї зморшкуватої чорної мавки бачу раптом свого малого, сина свого. Ну і. А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку, нащо її стріляти? Файні гроші, каже, дам. От я її. І що? Заплатив? Ще пак. Ти цей. Послухай. Чого гуляємо? Та ж кінець зміни у нас. То нічого тут стовбичити. Рухом казарму! Так, геробер шарфюрере! Б'єш, хлопче, як ти його? Тише, тише. Почують і все. Ковтай газ. Що там вообще Як болять. Ви молодець. Але будьте обережніші. Якщо вас побачать, то відразу пустий газ. Дістався? Герой. Ховаймося! Ай, момент. Ось так краще. Хтось щось чув. повз вже йде. Гайда до шлюзу, хутко! Випустіть! Випустіть нас! Там на горі путь! Можна відчинити всі камери! Внутрішній блок минули. Тепер буде найвеселіша частина. На ось, тримай. Хвацький у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе видно. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але своїх вони газом труїти не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату. Та нічого, прорвемося. Ну, поскакали. Ти йди низом, я горою. Прикрию, якщо що. Там ніби. І насадив. там на стелажах нічого. Що? Хто хто? Тривога! Комуняки! Комуняки близько! Ну, лярви! Тепер тримайся! Убили! Тривога! Червоні атакують! режисер виступає. Це він нам подаруночок зробив. Вони всі тут зберуться і вся охорона. У нас на лінії щодо цього те саме. Так, а що тут у нас? Так, так. Ага. Зрозуміло. Глянь на тій стороні. Там має бути такий же перемикач. Знайшов? Тисни! Пішла, ріднесенька. Як відчиниться, ти одразу йди всередину, а я за тобою. Ну, поскакали. Втеча з фашистської в'язниці пройшла під девізом Ворог мого ворога, мій друг. І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи червоних відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Ну що, поки все тьху-тьху-тьху? Ти молодець, не дарма тебе в ренджери взяли. За мною і не зупиняйся! зброєю. Там вистачить консерв, щоб рейх був ситий сто років. Там достатньо зброї, щоб знищити всіх виродків і генетично неповноцінних. На, курво! Тримай! На землю! На землю, курва! Здаюся! Не стріляй, я здаюся! Тримайся, Артеме! Ще трохи! Наздогнати їх! Тварюки! Ворота піднімають! Вали їх! Я їх бачу! Ну, завалися! Нам вдалося неможливе. Тепер моє завдання попередити орден, що чорний зник. Це означає зізнатися, що завдання провалене. Але тепер, коли чорний потрапив до метро, одному мені його не розшукати. Потрібно вибратися на найближчу нейтральну станцію, а звідти до полісу, до штабу ордену. Павло покаже шлях. Так, здається, відірвалося. Тепер драпаймо на театральну. Більше нема куди. Як ти там взагалі живий? Молодець. Броня, файна річ. Дідько, глухий кут! Ану, тримайсь! Ну все, приїхали! Нічого не вдієш. Далі на своїх двох. Гайда зі мною. Що за тунель? На жодній мапі я його не бачив. Треба тут обережніше. Грейфуса.